поэтому как нет, э, оно неплохо, но как бы состояние такое немножко, не, не то что некомфортно, ну, как бы будет. Конечно, и не будем же использовать ее. Даже вот уперся и все. Нет, она все равно будет давить, потому что это... Да, а тогда по жопе будет, и я останусь без колени. Без копчика. Ты понимаешь, это ему надо просто засунуть. И пусть он таскает. Когда меня слегка водит. Весит ты вино не пьешь, а ты, вот такую вискаря Ах, ты вискарик наш. <laughs>